फ्याक्ट नम्बर वान पानीको रङ हल्का निलो हुन्छ त्यो कलरलेस हुँदैन फ्याक्ट नम्बर टू चिनमा सत्तरी करोडभन्दा बढी मानिसहरू फोहोर पानी पिउन बाध्य भएका छन् फ्याक्ट नम्बर थ्री मानिसहरू आफ्नो पुरै जीवनमा अठार करोडभन्दा बढी कदम हिँड्छन् फ्याक्ट नम्बर फोर भारतले नब्बे देशहरूमा सफ्टवेयर बेच्छ फ्याक्ट नम्बर फाइभ बयानब्बे प्रतिशत सच्चा प्रेम स्कुल लाइफबाट नै सुरु हुन्छ